メよすぐ助けてあげる小学5年生くらいだっけあゆい結城とデートかち違うわよ <laughs> okay. くんだって例外じゃないわ恋なんてしない p o なんでここに 親父の仕事を手伝った帰りああ、クラロあの子って確か戻りスカンクがいいんじゃないまた興奮してガスを出して回ったら大変だわえ、丈だじっとしてろよ Eres ングラン a ィッシモエスト e しまったエン s h i m からよ！んなこと言ったって Unos momentos después... ja, ja, ja, sí, claro. Más tarde. El prota. 赤からなんでだよ別に小手がのだって知ってるじゃんかえどうだか、うん、フラッシュバックあの時に俺は水面の中マチョ Thank you.